Enguany, la formació de la xarxa Òmnia, la formació inicial, la recollida, la que mm, hem dissenyat per tal de que els nous professionals de la xarxa es puguin integrar a la seva quotidianitat amb més facilitat, la fem cada sis setmanes. D'aquesta manera escurcem molt el temps i eh, qualsevol persona que arribi a la xarxa eh, pot integrar-se i funcionar des del primer dia, en xarxa, en companys i amb un gran equip. Aquesta formació està a càrrec de l'oficina tècnica de la xarxa Òmnia, però compta amb el suport de l'oficina de dinamització i, òbviament, amb la presència dels tècnics del Departament de Governació i Administracions Públiques. aquests programes una mica més complexos doncs està molt bé perquè si et van guiant i a vegades et posa sol i et perds i perds massa temps i així doncs anem una mica més al gra. feina és molt bona, primer perquè és en xarxa, primer perquè hem unit una universitat en xarxa amb una secretaria en xarxa i amb persones que estan donant xarxa a la gent. I aquesta unió doncs, ha de ser positiva. parlat molt enriquidora amb el, amb el treball que hem fet amb els diferents companys i companyes. No? Al final en les idees coincidimos, Les bones idees les compartimos, s'han de treballar. Doncs bé, és que en el fons treballem per lo mateix i per tant eh, me poden aportar doncs, tota la seva pràctica, tots els seus recursos i jo doncs, també. Manlleu i a qualsevol lloc. Vull dir, ara Manlleu també ja és una mica grandet, té molts habitants i bé, considero que feia falta. I està molt bé perquè dona opció a gent que no té el recurs de tenir un ordinador a casa seva. I vull dir, si tens un dubte també que te l'aclareixin. Molt contenta. Porque quiero aprender más de lo que no sé, porque estoy aburrida en casa, la verdad. Y nada, y hay que entretenerse y dice que no te acuestes sin saber algo nuevo. Y me gusta. I la idea amb aquest equipament i amb la resta de programes que estem posant també és donar la possibilitat a aquest consomni, a aquella subconsomnia que tenen una tradició de treball amb col·lectius de persones amb discapacitat, pues, obrir possibilitats i sobretot facilitar l'ús que fan dels ordinadors i les TIC a aquestes persones. últimament el que hem fet ha sigut reformar una miqueta el, el, el pla de formació, intentant oferir mm, també cursos oberts a tota la població, però que puguin ser millor virtuals o, o autoformatius, més que res doncs, perquè molts cops ens trobem que, que hi ha molt poqueta gent no, que volen fer una cosa i, i d'aquesta manera igual doncs, la poden fer. Thank you. parlem de seguretat, estem parlant des d'un punt de vista de conscienciació d'hàbits i des d'un altre punt de vista estem parlant també de confiança en el tema de, per exemple, comerç electrònic, ús segur d'internet. Eh? Fa falta confiança, eh? fa falta seguretat perquè la gent confiï en el comerç electrònic i en faci un ús més, més extensiu. I d'altra banda, eh, sobretot en la part de més petits, o de joves eh, fa falta una cultura de privacitat de les dades. Thank you. això també fa molt per poder fer currículums i poder avançar una mica més i estar més al dia també. Per buscar feina també va bé, perquè clar, tampoc en sabia com es feia i també això pues, és un recurs, un recurs més. gent que tenia un nivell elevat, la, la guia se la saltava i deia, no, no, jo vaig directament a l'examen. I després, per temes de mecànica, fallaven preguntes. Llavors, és molt important que la gent s'ho miri, ja sigui al centre abans de la, de, la, de la prova o a casa seva, que també està penjada a la web. Thank you. lo que sea por, por mediación de los, correos que me envían con activo Y claro, eso a mí me encanta. Y claro, pues, cada vez que tengo un ratito, pues me meto en el, <laughs> ordenador. Pues mire, desde que soy ahora de un año eh, parado ya, pues juego a la petanca y camino mucho y nada más. Eh, mi, tiempo libre pues es gimnasia e informática, que estaba allí en Pepe Ventura, donde Agustín ha estado, un año aquí, luego vine aquí, un sitio en otro, <laughs> el tiempo que pierdo. cogí también eh, informática porque no sabía nada en absoluto de informática, quizás por vergüenza de empezar a estudiar en la calle, ¿no? el, que, el que dirá no tan mayor ya empezando a estudiar informática. Y bueno, y aquí es, pues se pierde mucho la vergüenza y, y empecé a, a estudiar y ahora pues mira, pues me abro mis carpetitas, hago mis escritos. Planeta de Blogs és una eina que mostra informació d'altres blogs o webs de la xarxa Omnia o la xarxa Puntic eh, mitjançant una tecnologia de sindicació de continguts que, que poden ser fils RSS o Atom. Llavors qualsevol web o blog que vulgui estar present al, al planeta s'ha de manifestar a l'oficina tècnica per afegir la, la seva direcció. una comunitat virtual és una, és una eina digital ¿vale? que ens permet, que, que ens permet trobar-nos, que permet que un conjunt de persones que estan treballant en diferents programes ¿vale? podem trobar-nos, ens podem conèixer, ens podem reconèixer i podem intercanviar intercanviar coneixements, eh, treballar conjuntament, eh, enriquir la feina que estem fent al territori en compartint tots aquests recursos. Les activitats Òmnia són un recurs que intenta apropar eh, propostes per als dinamitzadors i dinamitzadores i que intenten ser innovadores o, o, o un recurs didàctic. El que s'intenta tenir en compte cada cop més és que responguin a les necessitats dels propis dinamitzadors o fins i tot que reculli experiències que s'han dut a terme i que es poden fer extensibles a tota la xarxa, que és el que s'ha intentat treballar més aquest any. entonces ha estat tot un descubrimiento para mí mi ha estat una, una, pasional una feina apassionant eh, no te frontera, a nivel de contacto amb la gent, de posibilidad creativa, de hacer cosas de... Bueno, es es es molt ampla, es molt ampla i molt enriquidora, otro una experiencia fantástica